Что там мелкая туда-сюда ходит? Надо посмотреть. один остався. Мама, нет, ты один оставься, а а с тем ты останешься. Пойдем на лавочку. Вот тебе лавочка. Всем привет! Вы подписаны на мой канал? Еще нет? Ссылочка под видео. Скорей подписывайся и ставь колокольчик. А также не забывайте про наш инстаграм. Ссылочка там же. Да. тебе молочка принести и подушать. молочка. хочу Что-то там мелкое туда-сюда ходит. Надо посмотреть. А, молочко достаем? Я с ней хочу молоко попить тут, тут мелкая девочка. Кстати, вам-то буду томить. А я думал, ты, ты хотела попить молока. Какого еще котенка? У нас барни толстяк молоко любит. как... У нас котят нету. Я ношу вас мамой маленький котенок один. Да? да? Хочешь, что за молочко? ему молочко отнести? Да. Пойдем понесем. Ну, Пойдем. Зайчок, где твой котенок? Дед, где? там на полянке. Сейчас покажу. Где-то там должен быть. Иди показывай. Камил, на этой полянке котенок. Да, да, на этой полянке вон серенький сидит. Смотри, какая красота, я его нашел. Да, давай его, его заберем себе домой, давай. Как? У нас барни есть дома. Мама, можно нам этого зачем-то этого нам? Камилочка, ну это же чужая кисечка, солнышко. Это девочка, кисенька, они будут плакать. Давай мы отдадим девочке, а у нас есть наш котик. Давай. А то девочка будет тоже плакать за своим котенком. Хорошо? Хорошо? Ладно? Давай. Давай мама его пока отнесет, а мы будем дома играть с Барни. Хорошо? Хорошо. Ну, хорошо. Ребята, а а у вас есть домашнее животное или нет? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Богдан Лайф и ставьте колокольчики. Всем пока!